Walking you Camera on. sentence when this is all over. That's good. How'd that started? A few years ago, the federal prison system. तो है ड्राइवर यहाँ पर नहीं है माइकल है नहीं वो कहाँ है क्या ड्राइवर कहाँ है वो दूसरी जगह है अभी आएगा मत uh, ये रहा ना ये नहीं ये ये तो कर लिया था हमने रुक जा एक सेकंड यार इसका वो करने दे कैमरा उधर करने दे डैडी आप इसका दो दांत तोड़ोगे क्या क्योंकि एक तो मैंने तोड़ दिया इसका Thank you. बार ऐसे करो ऐसे घुमाना है Gracias. Yeni Şam'da. Ya Suriye'ye. Yeah, no.

बता दे भाई बता दे He's very good. He's very good. He's very good. He's very good.

Brasileiro. Escola Aruguaiuá. Kill the ID and one word. ID. Kill one word. I can't put one word. इसको मारा था ना अपन ने एक इसको मारा था हमने एक बार मारा था हमने बस आपने एक बंदे को छोड़ दिया जो अजीब अजीब से लग रहा है बताओ कौन सा रेड वाला ये नहीं सही हाँ ये ये हाँ, देखो बोल बोलना ना कुछ हाँ, हाँ।

You have no family. I do. Nishan is past.